kita hari ini masuk bab bab satu iaitu basic asas di dalam financial trading ataupun dalam cara-cara yang membuat analisis the first thing the first everything yang you nak buat bila you buka you punya chart bila you buka you punya chart apalah apalah pula ialah mencari support and resistance support and resistance is very very very important ok kalau saya lukiskan kat sini konsep asas support and resistance katakanlah price naik ke atas and then turun ke bawah and then naik ke atas okey so yang dekat atas puncak sini puncak sini saya tandakan sebagai warna merah kita nama dia kan sebagai resistant ataupun R saja resistant iaitu harga tertinggi sebelum price turun ke bawah biasanya resistant dalam bentuk shadow okey and then dekat bawah sini dekat bawah sini pula kita namakan dia sebagai support iaitu harga terendah apabila price turun ke bawah dan naik ke atas katakanlah katakanlah price turun ke bawah naik ke atas and then turun ke bawah semula maka perkara yang sama ialah di bawah ini adalah support sebab price naik ke atas kita tandakan sebagai S support dan atas di sini di mana price naik ke atas and then turun ke bawah kita namakan sebagai resistance ok harap you faham this is very very basic So bila dia buka cat, katakan yang dia buka cat kita ada banyak uh, kita ada banyak <coughs> support and resistance, support and resistance, support and resistance. So katakan this is so bila dia buka ni, kalau boleh support and resistance kita kita nak cari yang time frame besar H1 ataupun H4 ataupun daily uh, biasa saya akan buat di H4 di H4 so, kita tandakan sebagai line saja di sini kita ada resistance Okay and then kita ada resistance sini and then ada yang tanya macam mana kita nak tandakan support atau resistance kita tandakan di tempat yang tajam-tajam shadow so, kalau saya lukis di sini saya lukis di di pin ok katakanlah kita ada CS satu CS yang panjang something like this and then kita ada shadow di atas so cara penandaan support resistance ialah ianya mesti berada di di atas shadow ataupun betul-betul di hujung shadow ok ini adalah resistance kita kita tak nak marking dekat body kita tanda dekat shadow ok ini adalah resistance ok so and satu lagi katakan dekat bawah ni ada satu shadow ke bawah and then <clears throat> apa kita buat ialah kita tandakan support dia berada di shadow paling bawah biasanya you akan perhatikan bahawa support resistor ni dia mempunyai shadow yang panjang panjang panjang panjang ok kalau you contoh, tengok contoh di di chart ni kita nampak kat sini shadow dia panjang-panjang dia paling bawah paling atas paling bawah paling atas salah satu cara untuk menanda support resistor adalah dengan menggunakan line chart kalau you tukar kepada line chart di sini dekat bahagian candlestick ni you tukar kepada line chart ok saya buang indicator ni dulu kita ada satu indicator uh, candlestick <coughs> limit so kita akan dapat kita punya line chart so property saya tukar line chart kita tukar warna hitam line graph kita tukar warna hitam maka dia akan nampak lebih jelas so apa you buat you marking kan tempat yang tertinggi ok di sini tempat tertinggi di sini tempat yang tertinggi di sini tempat yang terendah ini adalah support kita di sini kita ada satu support okey di sini kita ada satu support di sini kita ada satu resistance. di sini kita ada support di sini kita ada resistance. di sini kita ada support di sini ada support dan di sini ada support alright so inilah cara menandakan ok cara menandakan untuk kalau kita susah nak cari support resistor support resistor so lepas once dah, dah, dah dapat mendara ni kita tukar kepada candlestick so apabila kita dah dapat candlestick kita akan nampak bahawa shadow ni kadang-kadang terlebih eh. kalau you tengok tadi dekat dekat line chart dia dekat sampai sini saja tetapi bila tukar candlestick dia terlebih kat di atas sebab kenapa sebab line chart mengira harga close harga close suatu price okey <coughs> sorry So apa kita buat adalah kita tukar balik kepada candlestick dan kita adjust semula kita punya resistance. Di sini adalah kita punya resistance. Tandakan di hujung betul-betul sini. Alright. Sini kita ada resistance. Oh, sorry kita ada support. Sini kita ada support. Sini kita ada support. Eh sorry kita ada resistance. Di sini kita ada 1 2 3 resistance kita ambil yang paling tinggi. Di sini kita ada support kita dah support and then di sini kita ada support kita betulkan lagi kita punya support dekat sini kasih dia betul-betul dekat shadow bawah alright ok di sini kita ada kita tolak tepi dulu di sini kita ada support di sini kita betulkan dia support kita di sini kita ada support dan di sini kita ada resistance. So macam inilah cara kita menandakan kita punya support and resistance. And then satu lagi. Bila you dah tandakan you punya support and resistance, kita tandakan uh, dengan anak panah, kita letak anak panah. Kalau resistance kita tandakan anak panah ke uh, menunjukkan ke bawah, maksudnya ini adalah resistance. So kita just letak saja dekat mana-mana tu. Resistance, resistance, resistance, resistance. Kalau ada empat resistance kita letak dekat empat empatnya. Okay, and then kita letak anak panah bawah pula satu. Sini ada support, sini ada support, and di sini kita ada support. Okay, satu, dua, tiga. And then kita ada support lagi dekat sini. Just kan semua. Kita ada support. And then kita ada support over here. Kita ada resistance kita ada resistor di sini kita ada resistor di atas kita ada support di bawah alright so now kita dah tahu dah kita dah marking betul-betul kita ada satu lagi support tinggal dekat sini over here satu and over here ada satu lagi alright I think dah, dah, dah cukup lah untuk kita punya penandaan support dan resistor dia boleh pakai mana-mana color lah kalau nak cantik manually boleh resistor warna merah ataupun support warna biru ataupun tak kisah apa-apa color pun boleh Okay, so <clears throat> penting benda ni penting nanti sebab kita akan gunakan kita akan gunakan support resistance sebab lepas ni kita akan belajar tentang significant support dan juga significant resistance dan kita akan gunakan macam mana uh, significant support dan significant resistance kita akan gunakan di dalam trading kita macam mana nak gunakan dia sebagai SBR ataupun RBS iaitu di mana berlakunya role reversal fenomena ataupun menggunakan support resistance sebagai QML kita atau sebagai setup fake out which is very very important so buat masa sekarang just marking dulu support resistance resistance support support resistance penandaan menggunakan shadow